어 따가노 와 따가노 와 có lối vào thì có lối để lối vào giờ ở đây đang có khói rồi đang có rồi đấy nice bảo ơi giờ sao xây cho nó ta giờ có đi giờ giờ giờ có đi à? đi giờ chơi 俺不认识他，有一顿就要你，一一一整笼不的，咱俩下。哎呦，哎呦，这个你搞来了，这个你伢也会送的，伢也会送的。啊，我这个搞的没水。我来，我来，我我我，这地，这地，哥。啊？哇哇哇哇！哇哇，哥这这对着呢。 မဆုံးမပါဘူးလားမဆုံးမီးပြက်မဆုံးမီးပြက်တယ်မပါလဲဟိုလိုလိုက်ကြီးဟယ်လိုဟိုကစားဘူးတော့မာလီမာလီလာရှိဘူးလားကြီးအော်အဲ့လိုလားအော်โอเคအော်တကတက gay friend အော်အဲ့လိုလားโอเคโอเควากาတာဘရိုဘရိုမမမမမမမမရှိမမရှိရောဟိတေစာရေမင်္ဂလာပါနော်ကိုရီးပါအိုက်တော့အိုက်တော့ရောမတကတကပါလိုက်တကပါလိုက်နော်လို့လို့လို့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ကဲသွားမယ်နော် တော့လက်ပစ်လေးကြီးသွားလိုက်အပင်းနေပါရဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါခတ်သွားမယ်ညာအိဝဆုံးပါနဲ့ညမရှင်သွားလိုက်ရဟော့စပင်သွားလိုက်ရဟော့စပင်သွားပါလားဟော့စပင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီတနိုင်လောက်ပဲရှင်တယ်နော်ကျွန်တော်တနိုင်လောက်ပဲရှင်ပါကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် match 44ပြည့်တယ်တနိုင်2 2 0ရပြေးလာတော့အဲ့2 0ရလာတော့ okay ဟွာဟွာဟိုဟောလာဟောလာကာနိုစကိုမနေ့ပြန်နေခဲ့ပါတိုင်းသွားလာကာနိုစကိုပြပါလာပြီစနိုက်ပါကြိုင်ပါရစနိုက်ပါ Sakai di mana pala? Lawan lawan. Tấu này chỗ lòng tấu này. Có phi bộ, có gọi là phi bộ. Tấu này bị này lòng mà nó. Tấu này bị à, à, này. Ai ở? Tấn này chỉ bộ. Nó là ba chữ rồi. Ba chữ rồi. Phải phi đây toàn vậy đó. Ừ có dạ. dạ gì là này? này đầu đầu lấy lại, cái bay à, không, không, không, không, không, không. ရှိတယ်ကြာဟောလေးပတ်စံကြီးလာကောင်လေကြောက်တော့ကြောက်ရယ်လက်ဆောင်တုံလာရယ်အဲ့ဒါဒုံဘာကြီးလဲ哦耶！好，好，好，好，好，好，好，好，banyak banyak. Kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty. Oh, ya, mana ada gua? သေးတယ် brother လိုင်းဟော face တို့ကပြတ်ချာတယ်အားရဒူဒူဒူဒူဒူတာဒူတာဒူတိုင်းဒူအဲတော်မရအဲဒူအလားဒူအလားဒူအဒူလေးတွေကျွန်မပြတ်ချာမရအောင်အေးစေးတော့အေးစေးတော့ brother enemy ရှိရင်တော့ take care over ပါဗျာတက်ကြိုက်တက်ကြိုက်အဲ့တော့ရောက်တယ်အဲ့တော့ရောက်တယ်တော့ငါရှိပါတယ်ရောက်တယ်ရှိရဗျာတက်ခဲ့တက်ခဲ့တဲ့အေးအေးဒူမအေးဒူမတော့အေးရှိအေးရှိအေးပထုတ်လေးလူနေတယ်ဗျာဟုတ်တယ် I got supplies ကိုကြီးကျော်တန်လေးတိုးထားတယ်ပြည်ဘာဖြစ်လို့တော့ပို့ကြီးဆိုဘာအကီ M4 ရောလုံးဝရအေးဆိုအေးဆိုအေးဆိုညီလေးအေးစေးအေးစေးခေါင်းကြီးအခုမှကြောက်ပါပြီအခုမှကြောက်ပါပြီခေးရမစောကြာမှာကွာဆောက်တော့ဆောက်ပါနော်ဆောက်တော့လုံတော့လုံပြီးတော့အဲလုံတော့လုံပြီးပတ်တာဝင်ဟိုကဂိမ်းမဆော့အကြပြီးဘယ်လောက်လဲဆိုဘယ်လောက်ဘယ်ဘက်ဖြစ်ကုန်းလာနေတာဘယ်ရောက်တမနာ 哎，我们没变呢，不是那没变。这票我搞到你过了，你嘛。好了。这那那爸爸把你家护下来。来来来来来。我那边不比你。看手了。这刚那边了。哦，A 组哦，M24 này. Rồi rồi, ba con đi đấy. Ra đi. ချက်တက်လို့ညာကားနဲ့ကာပြီးမယ်ကားနဲ့ကာပြီးမယ်အဲ့ကောင်ရောင်းလို့ရတာလေဟိုကတင်ထားတာရောင်းလို့ရောင်းလို့ရောင်းလို့ဘယ်ဖြစ်တာလဲတိလားโอเคတွေ့ပြီ thank you အဲ့ကြောင့်အိုးရဟာဘယ်ဖြစ်တော့လဲ what the fuck bro ကြောက်တော့ဟာဟာဘာယူဘာယူအဖောက်ပြနေတယ်လို့မင်းဖွာလေးကညဘတက်လာပြီရောင်းရေးညာကျွန်တော်မြပြနေရလားကျွန်တော်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ thank you ကိုတေးကိုတေးကိုတေးတော့ little little ဖောက်ပြနေရမမေးဘိုးရေဟေးရောက်ဘာကောင်းကြီးပါလာတော့ Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi bro run run run sống đi run hậu bên này đây giàu gì lâu bảo pi pi pi pi pi bi này nguy này bia bi này bia bi này rồi lấy lại pi pi bi lấy lại là lấy bi pi lấy lại lấy miao miao lâu nữa lâu nữa pi pi pi လောက်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့ကလည်းမလုံနဲ့ကြောက်ပါတယ်ကွာမင်းတို့ကလည်းလူတွေအဲတောက်ပါလိမ့်လူကောင်တွေဝေးကြရရရအင်ကြီးရတင်းထိန်အင်ကြီးရလင်းထိန်အေးငေါငေါကြီးထူတာလေပြေးလိုက်မှတော့ပါနော်ဒီတိုင်းမှတော့ပါနော်ပြပြပြမလေးဘလို့ရောက်ဖောက်ပြတာလည်းမသိဘူးမဲမဲဖို့ကြောက်တော့နောက်အေးပါလာတဲ့ရောက်ကြီးအများကြီးပဲအပေါ်ရောက်နေပြီ တော့မမဆိုင်တော့လားဘောကောင်ရှိဘကိုပါရဟိုင်းပါဗျာနားလေးပါဆိုပေါ်မရောက်နေနော်နားလေးပါရှေ့တွေ့ဘာလို့ဒီဘက်လာတော့ဘာလို့ကိုမမ AC ပဲကိုဒီဘက်သွားလိုက်အောင်ဟောထိတယ်ရောက်ရေးဒီကောင်ကာနိုင်တင်းနေပဲအလူကိုနဲ့အလူကိုနဲ့ M24 နဲ့ M24 နဲ့ခလုံးမရှိတော့ဘူးလားဟိုလေဆေးလေးမရှိတော့ဘူးညီလေးဆေးလေးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်နာလို့နာလို့ ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဟဲ့ကိုတွေကိုကာပြစ်ပြပြအောင်ဘရိုတို့ဘရိုတို့ကာပြစ်ပြပြအောင်အပေါ်မှာရှိနေတယ်ပြေးနေရပြီဟောဒီပါဟွာအဲ့ဒါကြီးရောက်ကြီးဒီထဲမှာရှိရသူကဟောကိုရောက်လာတဲ့နေရာတစ်ချက်ရှုံးတာသူကနေတယ်လုံးပါဦးမှာပွဲပြီလို့ဘောလုံးတော့ပွဲအောင်ပြတယ်တော့ဟာဝေးသူကတရားသူကတယ်ဒီလားပါပါပြီသူကတယ်ဒီလားတောက်ပါပြီတရားဖြစ်ပြီကွငူးရင်တဲ့အဲ့ငူးရင်ကငါကြောက်တယ်နော်ငါခုနဖောက်ဖြစ်တာဟောမမဟောမတော်မဟောမတော်မ 进来吧，进来吧。别别别，别别别，敲他妈！叼着你呀！敲他妈！啊，在这里。好的，好的，好的。哦，这道是对，这道是对。你那往西，那往西。哎，俺搞这里啊，我。哎呀妈，低了。阿公，阿公，阿公，阿这边我弄，我买我，你看家里几点弄啊？哎呀。 你听他的呀，你来呀，喏。Attack the mark。我真的有只马 point 呢。Get in the car。佢打你又要吐你咯，又要。What？我冇冇啊！打得翻嚟，咪 running 嚟嚟。我哋只可以掉掉嗰啲。哦。得啦，得啦，得啦，得啦。တမတမတမတမကိုရီပေါ်သွားရအောင်ကိုရီကိုရီပေါ်သွားရအောင်လက်နေပြီနော် enemy ကကိုရီစီရောက်နေပြီတဲ့နေပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့လက်နေပြီလက်နေပြီလက်နေပြီ သေးကိုမသိဘူးတော့ဘလာကြောင်တာဟုတ်ရှိတာကားနဲ့အားပြင်းနေမှာအမိုဂျီတာကာတို့ပါလာ yes တာကာတို့လည်းပါလာတာကာတို့တက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေပါလာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြီးဖောက်ပြီးပြစ်သွားတယ်ရောက်ရေးဘူးရေဝိတာဟောဒါနော်ရှိရောပါရှိရောပါရှိ baby လာရောက်လာလာလာလာ baby လာလာ holy shit ရှိမယ်ဟောဘယ်မှာလဲအဲ Oj. Oj, Isu. Oj, Isu. Assist to killer. ကိုကြီးထောက်ပြီးတော့ရယ်ကိုကြီးထောက်ပေးတယ်ပြလိုက်ရယ် M24 လေးလူကျွန်တော်အာဘာတော့ကလောက်ရှင်းပြပါပြီဘာဘယ်နှကွာရှိလဲပြောဘယ်နှကွာရှိလဲပြောကွမ်းကကွမ်းက၄ကွာမြေကျွန်တော်လေးဝေလိုက်တာဩဒီပြားရှိတော့ဟောတပြားပဲရှိတယ်ကောက်လာသေးတယ်အဲ့တော့ကောက်လာ AUG ပါလာ AUG ပါလာတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာဘယ်မှာလဲ Okay yes yes yes nice ကောင်းလိုက်တာ 어디? 드라곤기. 오빠로. 다야. ကိုင်းနဲ့လာပါတယ်တဲ့ဟာတကြီးတကောင်ပေါ့ကိုင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးပါအဲပါရမှာပေါ့တကယ်ကောင်းတယ်ကို ready to go let's go ကားတန်ကား let's go ပြတော့မယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလောက်ပါရောရပြီဘယ်တော့မှာလဲကဲတားမလိုက်လောက်ပါရောပြန်လေဒီဒီဘက်တော့ဟောမင်းမင်းစိန်းနာလေးဥမယ်နိဆော့လို့ရလားဆော့ဆော့ဆော့ဆော့မင်းစိန်းနာတော့လို့မရတော့ဘူးတော့တာစင်ပြေးလာတယ်တော့တာတော့ဟိုက်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်အဲ့မမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်မြဲတဲ့ပြွားလို့ပဲမင်္ဂလာပါဘာကောင်လေးလဲရအောင်ဘာကောင်လေးလဲလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲခုနငွေရည်နေတယ်နေဟွာအဲ့ဘဘခတ်တူမှာ live stream ပါเนาะကျွန်တော်မင်းည live stream ရအဲ့ဘောလုံးနဲ့ဘောလုံးနဲ့ပြန်လွှဲလို့ဘောလုံးနဲ့ နေပြီးဖို့။ဒီက free တော့ air line တော့ပထမတစ်ခါဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်မင်းညာ။ AB ငူးရင်လားငူးရင်လား။9မိနစ်ပဲကြီးတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်လွှင့်လာတယ်။အဲနောက်တစ်ခါပြန်လွှင့်လာတယ်မိနစ်40ကြာတော့အဲခါပြန်ကြအောင်။ဒီလိုပါပဲ။ချီရဲ့စေးကမရှိဘူးကွာလောက်ပေါ့ bro စေးလေးတိတ်လို့ဒီဒီကျားလောက်ပေါ့ yes yes တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့ bro ဟောမမ freely freely ပမာလူကြီးပြီးနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ real လေးရှိပါတယ် left real လေးပဲဖြစ်ဖြစ် Đây, tê đi về phía nó vào đi về đó. Đây là để cho đi cho. Không mà cá này, cá này, cá này, cá này, cá này. À qua, bò tất rồi, con đừng đi nó nào. Nó còn hai chốt mẹ nào đi. Nó nó. Yes, tweet, tweet, tweet, tweet. Ông còn tweet rồi. Tam viên là không. Có này, có này làm đi. Có này làm đi. Tía lò đấy. Nhớ bắt mà, nhớ bắt mà. Mày nói gì rồi? Ê thì luôn nô để hả mày ơi Nguyên ra xuống đến lâu bao Tí nào tí nào tí nào tí nào Ôi dồi ai ơi tí hả Ready chuyển Oh nice nice Con này con này con này Ai là ai nguy hiểm mà hổ huấy Chỗ này kèn nhảy nice nice À gì là ok rồi nhá Thank you. Đây. Dạ quỷ à, bắt tiếp quỷ à đi. Gác lại. Chỉ vào. Gác lại. Xin xin lại. ချိန်ချိန်ချိန်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုးဆိုးအောက်တော့မယ်တင်နေစိတ်ကဘယ်နိုင်ပဲဝယ်လို့ရတဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆေးရှိရှိမဆုံးရှိမှာလာလာလာလာမမမဒေးစုမှာရှိဒေးစုမှာရှိဟာပြောအောင်ပြောအောင်ဒေးစုမှာရှိလို့ဟိုဘက်ကိုဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဒေးစုမှာရှိတော့ bro bro bro ထိလိုက်တဲ့ကောင်တေးပါလားလားပြစ်မှာပါကဲရှိုးပါရှိုးပါဒီဘက်ကကောင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ smoke ကျွန်တော် airdrop တော့ကောက်လိုက်ကျွန်တော် airdrop တော့ကောက်လိုက် airdrop တော့ကောက်လိုက် airdrop မှာကားနဲ့တက်စကောရှိရနော်ကားနဲ့လားဟလားဒီနေ့မှဒီနေ့မှ em cho đi vũ lý do lời pin của à nhà này nhà thì tôi nhà này dạ, cái rồi số đi đúng giờ gì rồi Upay đi đó là, tại vì là con con này rồi, em đang đi vô miệng lại con này rồi. Con nó cũng đẹp vậy. Tôi có một chuyện qua, là quý vị là biết rồi. Ê, đây đây đây. 기대하여 방패하지. Nice. Oh, takan nó vậy, takan nó vậy. Tao có nó giờ, tao có nó giờ, nó giờ. Giờ ở đây. Ở đây có khói rồi, đây có khói rồi đấy. Nice. Bảo ơi. Đi đi, đi đi. I'm recalling a teammate. Thanks. 呀，你多嘞，我一记，我一阿毛。哎，俺这在，俺这在也没呀。哎，俺那什么你看到没？没事的，我不会了，我看到了。哦，哎，俺不来不能啊，我那边抓来没有？我那边抓来不能啊。အများကြီးပဲအဲဒါလည်း push ကြည့်လိုက်ရှင်းထောက်လိုက်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ယောက်ရေးမွေးရီရဆက်ကျွန်တော်တလုံးဝယ်နေမောင်ပြနေတာမောင်ပြနေတာတလုံးဝယ်ရရရဟာပေးရီရဟုတ်လားကျော်ရတလုံးရမယ်ခေါင်းယူ ဟာဘောလည်းမနစ်လေနောက်မနောက်เอ้ย my god အရက်တာရောက်ပြီသူကကြိုရောက်နေအေးအေးအေးတုံးလုံးဘရိုတွေဘာကြီးလဲစပေါ်ကပါရောက်လာ is it bro အေးတုံးလုံးဆက်ပဲကွာသူလည်းဆက်ပဲကားနဲ့ကားနဲ့ကားနဲ့အနောက်မှာ bro that's a lucky bro နောက်ဝင်နောက်ဝင်နောက်ဝင် yes ကားနဲ့တော်တော်လူလူလက်နေတယ်ပြန်ချင်းလာပြီတဲ့ Alright, alright. có này nó oh Resulia à? neo neo Ray chỉ bảo là neo Ray chỉ là nice có này có có có này tính stick cho nó để bên mặt ta lấy bling bling nice ý tông long echo mày ngọ bà cô rồi, bây tao ý tông long bự đủ đấy ai ai ấy အော်ဒီမန်ဒီမန်ဒီမန်ဒီမန်ဒီကောင်အောင်မရโอ้ฟรีไฟเนี่ยถอดตัวเลยหย่องยีก้องเลยนะဝပလေးဝပလေးဟာလာဟာလာအဲ့မဲ့ပြန်ကြောက်ကောင်းတကောင်းတကောင်းအီတုံးလုံးအီတုံးလုံးကတော့ဟိုအရှာနဲ့ငေါ့တီးသွားတာဟိုတိုင်ပတ်သွားတာကောင်းနေတော့ပေါ်တော့ပေါ်တယ်အုပ်စုလိုက်ရောက်တယ်လာတီးသွားတယ်အာသူကတေးပြီးမှတ်တာကလုံးဝတေးပြီးမှတ်တာအဲ့ဒါတေးပြီးမှတ်တာအာအာစလိုက်ရတာဒိန်းကြပါနှကောင်ကြပြီတဲ့အဲ့ဒါကလေတာကာရိုစကွတ်တယ် yes ဟုတ်တယ် free fire ထောက်သွားကောင်းလိုက် ပါကျွန်တော်တမ်းမှာကုန်ကဲကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ ready ready ready ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကောင်လေးတင်ကိလောက်လောက်နော်တင်ကိတော့ကတသိနေ bro ရမှု challenge ရှိသေးရဲ့ပြီးတော့မနေ့ခေါ်ပဲကျန်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် bro ဖိုးချန်ထောက်ကောင်ချန်တယ်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့ခုန pre fire ထောက်တဲ့ကောင်နဲ့အပေါ်မှာတဲ့ကောင်အဲ့နှစ်ကောင်ပဲကျန်တယ်20ကောင်နဲ့ကောင်တော့ကျွန်တော်ရလိုက်ကျွန်တော်ယူခဲ့သွားမြောင်းနဲ့နိုင်တယ်အကြည့်ပြောတယ်ချင်းချင်းတိုင်းတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ကတ်လိုက်တာနည်းနည်းကားနဲ့ကောင်တို့ဟိုဟာဂျားညက်နေတယ်တင်ပြီးကျွန်တော်တော့သွားပြီးတော့ကတ်လိုက်တာတိသွားတယ်တဲ့